Barakaldoko eta margarren e, eh, pedagogikoan gaude, kanpa moraretoan, eta berta, saldu aldi guzu zertan datzan e, World Cafe ekintza? Bueno, nekane, eh, ba, horreko astean, Fernando Trujillo izan genuen marko teorikoa eta baita, praktika egiteko eh, saioa, eta honetan ekarri nahi genituen irakaslea dituak eta ikasleak ere kontatzeko e, PBL-aren osagaiak zela landu daitezke. Orduan, irudi honetan ikus dezakezue zelan daukagu kasu honetan lehen aretoan sortzi talde eta talde bakoitzean jorratuko da gai bat. Batean jorratuko dira eh, PBL baten eh, atasak bestean zelan ebaluatu rubrikaren bitartez, urrengoan zelan egin difusioa, do komunikazioa, proiektu baten difusioa, beste baten ze irakasle errola behar dugu PBL bat arrakastatxua izateko, bestean ikasleen errola, ikasleek ere izan behar dute errol aktibo bat. Eta alan, sortzi osagai horik bete arte. Orduan, etortzen direnak, jesarrita daude orain barruan, jesarrita, eta ponenteak, kontatzen dutena beraien esperientzia, badoaz, batetik bestera joaten, eh, amar minuturo, amabos minuturo. Holan beteko ditugu eh, bi orduak. Eh, dinamika honen bitartez. Eta ze uste duzu aterako dugula, ratzen de honetan? Egu pensatzen dugu, teoria, marko teorikoa, marko pedagogikoa, eta zelan garatu, oso importanta dela, baina baita ikustaratzea zela momentu honetan badaude e, irakasleak eta kastetxeak non alako jarduerak ari diren egiten, non PBLA ari dira sartzen eta ari den e, lantzen. Hori da gure helburua. Edatzea, praktika horiek eta saioa amaitzean irakasleek eramatea kit, onjarrizko kit bat. Azteko haien geletan e, PBLA praktikatzen. Ba, eskerrik asko berta eta... Bale.